Tiens, regarde, les sangliers ont débarqué. On va être obligé de passer par derrière. Tu sais, par ce tunnel tout sombre qui sent pas très bon. Oh, Georges, quel poète, vous me surprenez. On ne m'a jamais parlé comme ça.